ядролордун бөлүнүшү башка бөлүкчөлөрдүн качышы менен коштолгон массивдүү ядронун болжол менен бирдей эки бөлүккө ажыроо процесси урандын бөлүнүү механизмин түшүндүрүү үчүн биз ядронун тамчы моделин колдонобуз нейтронду сиңирип алган урандын ядросу козголуп суюк тамчыдай деформациялана баштайт ал созулган өзөктүн жарымынын ортосундагы электрдик түртүү күчтөр исмуста аракеттенген ядролук тартылуу күчтөрүнөн үстөмдүк кыла баштаганга чейин созулат электрдик күчтөрдүн таасири астында гидро жарылып сыныктары чачырап кетет бөлүнүү учурунда пайда болгон фрагменттердин жалпы массасы уран гидросунун массасынан бир топ аз болгондуктан бөлүнүү реакциясынын натыйжасында энергия бөлүнүп чыгат алынган гидролор нейтрондордун көптүгүнө ээ жана аларды чыгарышат